chunki men ham bir joydan kelgan musofirman he bir to'rt qishloq nariroqdan kelganman lekin yanga aka deyman odamgarchiligi bor oilaviy muhiti juda ham ajoyib lekin maktabdan chiqib ketgan nima uchun o'qituvchisi aytmaydi palonchi va palonchi qizingiz nimasi yo'q qo'ldan ushlab olib kelsin yo dugonalar eltib kelsin uydan o'ynab kulib chiqib ketgan meni bolalarim ko'rgan bir kun oldin men ko'rdim ko'cha suv sepib yotuvdi meni bolamga ham bir narsa qilmasin man qizimga aytyapman jim bo'l qizim jim bo'l seni ham bir narsa qilib endi o'zim bitta odam men ham xavotirdaman hech qanday endi mana shundaygina yosh qurboni bo'ldi or nomus qurboni bo'ldi shu bir kishini oilasi buzilmasin deb sir saqladi birovga yo uni ha birovga aytmadi shu oilasi buzilmasin deb oriyat qurboni bo'ldi u qizimdan xavotirdaman men men bir chekka qishloqda chekkasida yashayman chekka qishloqda yashayman abla u yerda yuraman meni ham damatga bosib olib ketib qolsa nima qilaman bir uch kishi u bir chora ko'ringlar hammasini o'zlar ko'rib bilib olasizlar aziz yurtdoshlar ushbu video muddatsatda bir tashkilotlarga yetib borishligi uchun tegishli insonlar ko'rishligi uchun sizlardan iltimosim bir donadan layk like bosib bu videoni tarqatishingiz tarqalishiga yordam qiling. Aziz yurtdoshlar, avvalan bunday holat siz bilan bizning boshimizga tushmasin. Lekin agar tushadigan bo'lsa, bilingki, siz bilan menga o'xshagan xalq yordam beradi eng avvalo. O'shaning uchun iltimos, erinmang, teskari qaramang. Muborak oilamiz ushbu jasad topishligi uchun bu video kengroq tarqalishi kerak. kimdan kim malol olmasdan like bosgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Allohim badalini ikki hissa qilib qaytarsin. Aziz yurtdoshlar, agar bu kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib, bu videoga o'z fikringizni kommentariy qismiga yozishingizni ham eslatib qolaman. Demak, videoni boshlaymiz, marhamat. Avvalo assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Maddiy va siz aynonda ha, bilasiz, Max Maddiy kanaldasiz. Aziz vatandoshlar, bu videoda deyarli gapirmayman, ya'ni izoh bermayman, sababi video roliklar bor, video roliklar hammasini birin-ketin tomosha qilamiz. Eslatma, kommentariyga bemalol fikrlaringizni yozinglar, chunki bu videoda tegishli insonlar albatta tomosha qiladi. Va eng asosiysi kommentariyaga nazar solishadi. Demak, videoda birgalikda tomosha tomosha qilamiz marhamat ha to'xtagan bilmadim hali analar beryapti og'izda ana g'avvoslar bor ulardan tushinglar ulardan tushinglar yo'q ha qanday tushamiz yo'q elektr e, nimaga orif kelmayapti bilmadim orif to'q judayam qiyin ekan tushish bu yerda harakatlanishni o'zi bir qiyinchilik tug'diryapti insonga xalq qidiryapti xalq xalq xalq xalq mana bolalar to'la palloq qoldi terib qoldi biz kecha murojaat qilganimizdan beri faqat to'rtta guruhga kelgan mts rayonidan kelgan mana mts ikkita 4 kishi xodimi bor 4 ta xodimi turibdi mana turibdi bu bular hamma yolg'onchilar o'zimizning местный xodimlar ular kechadan beri qidiryapti 4 kun to'rt beshinchi kun bo'lgan beshinchi kundan beri mana shu ahvol mana ko'ryapmiz hozir xalqni o'zi harakat qilmasa agar davlat organlari tomonidan bir natijaga erishish juda qiyin bo'ladi ana dujokda ham hozir borib topib keldik o'zinglar suvni chiqarish uchun to'rt yuz kilogramm tepadan tushirib endi hozir xudo xohlasa bo'lib qolsa ishini tutib qolsa yana ko'tarib chiqamiz tepaga tepaga chiqarib yetib berishimiz kerak tushunarli hozir judayam odam xalqlar ko'ryapsiz mana shu hammasi mana shu mahallani o'zimiz xalqimiz ikkita mahallami bu bitta mahalla yordam qo'shimcha qilib kelyapti tanish bilishlar qilib hammasi harakatda ko'ryapmiz hozir suvni sathi pasayib ketadi ana anchagina hozir hozir pasaydi kecha mana bu yerda edi mana qollar yuribdiku mana shu satida edi mana bugun endi motorlab qo'yib yana tortyapmiz o'zimiz kuchimiz bilan endi qarang bu dальшкаga ketyapti o'zi bundan keyin bu g'amgo'ja degan joy go'zal emas bu ketadi u дальше bu buyog'i buxoro bitadi onisiga tomonga ketadi dam davgo'ja deymiz shu tomonni qo'rg'on hozir umidimiz bitta shu yerdanda hozir mana shu yerda mana shu yer deyapti hozir bu yigitlar hammasi mana shu yerda bo'lishi mumkin deyapti yana teng yarmimiz yaqa ketishgan nari ko'prik bor yana shunaqa hamda joy bor pastda bir besh kilometr naraqda u mana o'shaga ketishdi ular ular ketishdi u yoqqa ha bir gruppamiz yoqqa jo'natganmiz bolalarni tushunarli juda mana ko'ryapmiz xalq birlashgan vaqtda hozir mana mana shu suvni yopishga yordam berishdi to'g'rimi shunday hozir zo'rg'a bo'ldi bu ham hozir adashmasam ko'pga cho'zilmaydi shu yo'q yo'q yo'q hozir ochadi uni ko'planib qoladi uni narigi betdan yopish kerak edi to'g'rimi to'g'rimi endi yuqoridan yopilgan deyaptiyu endi bilmaymiz endi u ham vaqtincha bir ikki soat kami endi soatga bir soat kami o'shan foydalanishdan so'ng boshqa bir kunlik foydalaning deymiz man endi qilaverman bular aytadi o'zan foydalandi bular kim bular bu mahallamiz bu kishilar ham mahalla mahalladanmi Mahalla xodimlari bular mahalla bu kishi mana xizmat qilyapti ular mana men unaqa deyapman o'zlaring foydalanib ko'zlayapsiz boshqa hech kim kelmayapti hech qanday yordam kuchi yo'qku bizga mana yo'q a o'shani yoritib ishlayapmizda e, qilolmayapti hech kim hech kim yo'q bu yerda aka biz ham qo'limizdan kelganini qilyapmiz hamma o'zini qo'lidan kelganini qilyapti Kudaga boringda siz bemalol kudaga boringda xalq xalq hamma hozir boylaydi xalq boylaydi hozir shuncha xalq mana suv chiqarish motorlar hammasini o'ziga kelgan hozir buni bu e, bu aka aytish bo'yicha buni chiqarish kerak emas deyapti-da, qarang Hozir buni chiqarmasak, bunaqa vaziyat bor-ku, kuniga o'ntalab o'lyapti. Kuniga o'ntalab. Hech kim yordam bermayapti. Odamlar shu bosib-bosib qilib, o'zi qidirib, o'zi topib, o'zi anu qilib tashlab ketyapti-da. olib o'ringiz. Biz olish kerak, haqiqat ko'rsatingizlar. Hozir hayotini xavf ostida qolib, mana bu qaydan bilasiz ular ko'mila oladimi masalanda? Hozir qiyin narsa bo'lyapti. Mazamiz qochib qoldi kecha xabar, skoriya ham hech kim yo'q. Mashinaga bortib uzarib ketgan yana. Hammasi xalqqa o'zi. Xalq o'zimizning xalqimiz, bu yerda hech qanday ana tuyda armaturani qarang plyonka ko'rinmaydi yo'q yo'q armaturalar qora bo'ldi Ularni qaradi hozir hamma haydaydi endi hamma hamma tomondan kelsa hmm. hamma har tomondan kiradi ho'p yo'lni olsaylik sizlar shu oldiga o'tingizlar mana oldinga o'tamiz tushing buyoqdan tushing qayerdan tushib bo'lsak bo'ladi haqiqatni olinglar buyoqdan tushing mana buyoqdan mana hozir xalqni o'zi birlashib mana hozir xalqni o'zi harakat qilib mana shu qizchani izlash jarayoni ketyapti 5 beshinchi kun 5 beshinchi kun a bugun beshinchi kun hozir suvni ochadi nima qiladi endi hmm, pasaydi Thank you. mana katta motor kelyapti hozir shlankalar bilan mana olib kelishyapti mana suvni chiqarish uchun bularni hammasi harakat mana katta katta shlankalar shlanglar dvijoklar bilan mana nasoslar olib kelinyapti hozir suvni chiqarib tashagandan keyin hammasi to'liq ko'rinadi hozir suvni chiqarib tashagandan keyin mana hozir u yoqqa boryapmiz, motor o'rnatish jarayoni, suv chiqarish jarayonlarini ko'rib, keyin suv chiqqandan keyin hamma narsa aniq ko'rinadi. Ko'rsatib boramiz. madaxlankaday g'avvoslar hech narsa kiymas ekan keladi Pulni olsa ham ha bor lekin молодец mana katta motor ham ishga tushdi katta motor o'z kuchini ko'rsatyapti hozir amaki qo'ldan ushlang Sizni meni ushlang asta asta mana bu akani ham tortamiz keling chiqing ha ha kiyinlaring hozir u yoqdan topilmadi katta ehtimol bilan bu yerda topilmasa boshqa bitta joy bor ekan taxmin qilishlaricha endi hozir polni yo'ldi, kuzatib ketishyapti hamda u yoqda taxmin qilgan joyiga qarab ketyapmiz tagini ko'ryapsiz polni ko'ryapsiz hech qanday mana bu yoqdan Bu hozir bori nimaga hozir zarafshonga qo'shiladigan joyi bor damxo'ja bor dammi bularni ko'ryaptimi hozir biron yo'q ko'rildi ha uch kundan hozir bugun ham qarayapti bugun ham sutkadan beri beshinchi sutkadan lazzaga mang o'zidan oqilaverasiz hozirgi yerda uchta qog'oz bor uchalanisini qilyapmiz qog'ozda to'rttami o'zi ha shu uchalasi orqa orqa kirib qog'oz keyin boyagi baliqchi bolalar bor ekan hozir hozir mana bu yoqda mahallani bolalari o'tib ketdi hali to'rt kishi yoqda bu mahallaniki bular ham mahalla bular ham mahallaniki a o'zi aslida qidirayotgan xalq ekan o'zi Xalq, xalq hech nima nima chiqyapsan? Endi bu yerda yana bitta anu borda, bu yerda tashaganmi yo'qmi aniq emasdan. Jo'ralar, ey, juda ham diqqat qilinglar. Qomosini birinchi joy iltimos sizlarga. Bir qator borish kerak. Bir qator bilan oltiman. Mana nima bo'lsa, bugun nima bo'lsa topilsin og'aylar. Nima bo'lsa buni topmasan bo'lmaydi. Suv mana qancha bo'lganmi tepagacha? Kumar söyleyeceğim. Salahıdın bayağı aytgan joyga doy. Kirdoshini. Ko'mizlarni. Bo'ldi endi. Qayerdan kelar bitta chiqib aytgan. Bo'ldimi sizniki? Hali chiqib yotibdi. Ha, kimlar harakat kilorin minimum chiqaman. Oldin oldin. e bir qator bo'lib olish kerakda ko'ringlar ko'ringlar ko'ringlar ko'ringlar ho'p bu yoqdan kelib mana bu yoq polni bu yoqda yana qarayapti bolalar bu yerdan qarab yana dalish ketyapti kanalni boyib bo'ylab bu yerda bitta oldindan bitta orqadan ketyapti bundan oldingi уже ham qarashgan ekan bu yoqda demak judayam vaziyat og'ir keyin yana bitta narsada bu yoqda aniq tashlaganini ko'rgan odam yo'qda to'g'rimi hozir ko'rgan odam bor ekan bor ekanmi aniq ha mana buni qarovuli aniq tashlaganini ko'rgan ekanman ha bir kishi ko'rib o'tgan mana bu yerda o'tirgan o'tirganini ko'rgan o'tirganini ko'rgan boya qarovulni topib kelguncha уже tashlagan bir aylanib aylanib qaytib borib olovga tushganini ko'rgan shu anavi praga suvdaga kirib qaytishdi o'shani ko'rgan o'zi tushgan aylanib kirib ketgandan keyin ana shu shu ko'rgan keyin shundan keyin chiqmagan aniq tashlaganini ko'rgan ekanda ko'rib turganimizdek mana shuncha odam hozir endi mana bu yoqda suv qachdi tugab qoldi judayam kam qoldi suv endi u narsani yoqda ilinadigan narsa ham yo'q bitta mana bu yoqda ilinadigan armaturalar bor edi shu yog'i qizirishga ketdi mana bu yoqda mana buni tagini kovlayapti ko'rayotgan bo'lsalar ana shu tagi ham chuqurroq ekan shu joyini ham kovlashyapti qolgani mana bu yoqda уже odamlar bu yoqda suvni yo'lini ochishga harakat qilyapti bu yoqda дальше уже suvni anavi qilyapti bektosh siz nima fikrdasiz vaziyat bo'yicha avvalambor hammaga assalomu alaykum hozir bu yerda xonni izlash jarayoni bir 5 kun ketyapti ekan biz ham qo'ldan kelgancha shu qarab nima qilib yordam berishga harakat qilyapmiz g'avvoslar hozir mts tomonidan e, taxminan 4 ta keldi deyashyapti ular ham hozir ish jarayonida lekin undan ham ko'proq xalq bu yerda xalq aktiv xalqimiz mana hammalari qo'ldan kelgancha harakat qilishyapti yana bir narsa men o'zim kattaqo'rg'ondanman kattaqo'rg'on suv omborida yaxshi yaxshi g'avvoslar bor lazza aka ana o'sha g'avvoslarni ham e, ko'ngillilarini e, nima deydi ha savobli bir yordam qilishlari uchun bir chorlab qolamiz chaqirib qolamiz albatta bugun beshinchi kun ketyapti hozir sanamiz o'n oltimi adashmasam o'n olti hozir 16 sana 12:00 da bu video olinyapti balkim qachondir keyin ko'rib yana bu yoqqa kelib chalib deb, deyish uchun sanani aytayapman. mana shu sanadan olinyapti bu video hammaga rahmat ish jarayonidamiz demak mana shu gaplar do'stlar ko'ryapsizlar endi ba'zilar ishlayapti ba'zilar to'g'ri qarab turishga ham kelgan endi biza o'zimiz ishini qilyapmiz biza yordam beryapmiz harakat qilamiz samarqand viloyati hokimligi tomonidan qandaydir yordam berishlari mana shu g'avvoslar bo'yichami yoki qidiruv bo'yichami endi aniq fakt bu yoqda yo'q bu yoqda tashlagan tashlamagan bir kishi ko'rgan deyishyapti lekin man e, endi balkim ko'rgan bo'lishi mumkin ho'p o'shanday bo'lsa ham o'zi mana shu nimaga chiqmayapti degan savol bor beshinchi sutka balkim suv oqim bilan e, oqib ketgan hozir u yoqni ham qidirishyapti oxirida o'sha setkalar bor o'sha joylarni ham suv e, demak chiqadigan joylarni ham qarashyapti vaziyatga oydinlik kiritish uchun albatta bu yoqda hozir e, professionallar kerak ya'ni mutaxassislarni chorlagan bo'lardik samarqand viloyati hokimligi tomonidan o'sha e, suv xo'jaligi deymizmi o'sha suv xo'jaligi boshqarish deymizmi yo mana bu irrigatsiya tarmoqlari bo'yichami e, iloji boricha o'sha odamlar kelib bu yoqda bir bosh qosh bo'lib odamlarga o'rgatib ular hozir kim nima qilyapti hamma o'zini ish qilyapti lekin bu yoqda bir bosh yo'q katta yo'q to'g'rimi mana ko'rib turganimizdek bu yerda g'avvoslar ham mana uch kishi qidiruvda bu yoqda bo'ldi mana почти tamom mana to'rtinchita g'avvos mana bu yoqda to'rtta g'avvoslar ichkilar mchsdan mana bu yoq tamom полный hozir qidirib bo'lishdi buni taglarigacha mana bu joyni taglarigacha qidirishyapti uni aytib ko'rib turganingizdek rezultat yo'q hozircha hozircha rezultat yo'q endi yaxshi niyatdamiz hammamiz yaxshi niyatdamiz endi hozir bu yoq chuqurmi o'zi ichi nechi metr chuqurligi 15 metrdan boshlab o'rtasini Ha, bundan ham pastda ha, 15 metr o'n metr o'n metrga ketgan bo'ldi endi yana ozroq ketgan bo'lsa ham 15 metrdan endi bu ham hisoblayverdi ahvol bilan tushadi endi u hozir odamlar u kam 5 metrga tushishi mumkin u 10 metrga tusholmaydi u mana ularsiz mana o'zbekiston bitta sentrlik bo'laydi mana qilib ketyapti ekanda Kızımız abi. He. Aa, şey bunlar 3 bitti değildi. He. 3 bitti değildi. Kızlardan bir, bir tanesi değildi. Bir tanesi değildi. Çumur kanıtı gel görürler. Ha buraya mı? Çısı ölüp kalan değil. Şehirden okut dedi. Bir şey bir tanesine bana bitten bana bitten bitta çıkkan ekan shum paydo do'stlar ko'rib turgan bo'lsalaringiz bugun juda yam og'ir kun bo'lgan ana karan anavini onu açtı ochib yubordi suvni to'xtatish imkoni bo'lmayaptida realniy gap e, suvni to'xtatish imkoni bo'lmayapti ochildi lekin e, ko'rgan bo'lsangiz videoda juda yam chuqur joylarni ham ko'rdi bu yoqda topilmayapti bugun juda yam bir og'ir kun bo'ldi juda yam ko'p insonlar harakat qilishdi mehnat qilishdi ko'rgan bo'lsangiz agar ho'p mana bu kranlardan tortib mahalla faollarigacha mana bu yoqda mahalla faollari ham bor mana to'planib haligacha absujod qilib so'moqda yana bir Aziz do'stlar, bugungi video, ya'ni shu video shulardan iborat edi. Agar yana qandaydir yangilik bo'ladigan bo'lsa, albatta birinchilardan bo'lib sizlarga yetkazishga harakat qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz Max kanalida edingiz. Endi